oilasi bo'lgan aybni sirni Alloh bekitib turgan narsani nimaga biz oshkor qilib tashqariga olib chiqishimiz kerak nimaga chiqib televideniyada amirxon oilamizni yarashirishi uchun butun o'zbekistonga ko'rsatib turishligi kerak qani musulmonchilik bugun onalar qarshilik qilyapti yashamaysan deyapti qo'pol bo'lsa ham aytaman o'zim guvohi bo'ldim bir bola sakkiz marotaba uylandi yoshi ellikdan oshdi hozir bolasi to'rt yosh ertaga qo'qqis vafot qilsa kim uni merosxo'r bo'ladi kim uni olib borib dafn qiladi kim eshigida turib otam deb orqasidan duoy xayr qiladi to'rt yashar bola u hayotmi qo'pol bo'lsada o'likmi unga farqi yo'q nima sababidan desa onalarimizni bolalarga qilayotgan zulmlari sababidan nima bo'lyapti ajrimlar kelib chiqyapti borsangiz ayol hal qilyapti erkak kishi endi shunaqa ekan endi Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa oyati qayta qoldi. Erkaklarni ayollar desa hukmron qildik degan oyat qayerda qoldi? Nikohlashlikdan, to'y qilishdan maqsad dunyo bo'lib qolayotganligi bo'yis bo'ladi. Kelinni orqasidan zo'r namatin narsalar kelsa, har bayramda bir narsalar kelsa, har bayramda e, bir tabriklar bo'lsa, har bayramda shunaqangi yaxshi narsalar kelib tursa, xafa bo'lmaylik azizlar orqasidan kelayotgan narsasi zo'r bo'lsa kelini seti zo'r bo'lsa ep kerak emas unga onalarimiz shunaqa obro'ga nima bo'ldi uchdi bu tarixdagi onalarimiz qanaqangi onalar bo'lgan ular o'g'limizni uylashlikdan qizimizni turmushga berishlikdan maqsad nima bilib olinglar biz bitta narsani yo'qotmas ekanmiz bu holatlar oshsa oshadiki kamamaydi nimani yo'qotishimiz kerak tamagirlikni yo'qotishimiz kerak rasmiy tamagirlikni yo'qotishimiz kerak rasmiy tamagirlik nima desa bayramlardagi kelin tomon kuyov tomonga jo'naydigan jo'natadigan tamagirlikni yo'qotishimiz kerak hayit kelyapti navro'z bo'lyapti o'n to'rtinchi yanvar ekan sakkizinchi mart ekan yana ekan mustaqillik bayrami ekan o'qituvchilar kuni ekan hammasini jo'natishga nima u qarzdormi kelin tomon kasal bo'lsa olib borib davolab ham berish kerak hammasini kelin tomon kerak mana tarixda nazar solaylik ota bobolarimiz qanaqangi odamlar bo'lgan shijoatli bo'lgan gapiramiz palon topa zo'r edi mard edi deymiz qani o'shanaqangi mard erkaklar bor nimani evaziga ovozi o'chib ketdi desa shu tamani yeyapmiz biza qirq kun e, to'ydan keyin qirq kun taom kelish kerak tamani yeyapmiz yana e, o'g'il tug'ilib qolsa yuz dollar kutayotgan kuyovlar bor bor o'tirganmi balki ichimizda xudo saqlasin bechora tog'alar duo qilyapti ish qilsinimiz, otamiz o'g'il ko'rmasin alloh Nimaga desa, ertaga bechora aqiqa ham qiladi 20 kundan keyin. Sudrab boradi keyin bechora tog' olib, qarz qavola qilib, keyin u qarzni to'lash uchun ketadi yo Koreyaga ketadi yoki Polshaga ketadi yoki bir Rossiyaga qarab ketadi. Qarzni uzish uchun yo bir aqida parasi qo'liga tushadi, boshi gangib yo bir kasallikka duchor bo'lib keladi. aqiqani kim qilish kerak o'z aslida, deb o'ylash kerak. Mashinaga pulni to'lab turib bo'lmasam bitta narsani kelishib olaylik. Haqiqatni tog'alar qilib berayotgan bo'lsa, kelishing, mashina olmoqchisiz. Mashinaga pulni to'lab qo'shingizga berib oling. Yoqmaydi bu. Lekin 50 dollar, 100 dollar olishlik juda yoqadi. Mana oilalarni barbod bo'lib ketishiga sabab. Arzimagan narsalar evazidan hozir ikkitasi hali to'y bo'lgan yo'q, ajrashaman deb mayli bunda bir hikmat bordi. keyin yana bir narsani nima uchun oilalarimiz yana uzoqqa bormayapti uzoqqa bormayapti desa eshitinglar hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisda aytgan ekanlar al mug'ira ibn shuba roziyallohu anhu aytadilar men bir ayolga sovchi qo'ydim rasul sollallohu alayhi vasallam mendan uni ko'rdingmi deb so'radi. Yana bir ayolga sovchi qo'ydim. Buni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aytsam, u kishi uni ko'rdingmi deb so'radi. Men yo'q dedim. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uni ko'r uni ko'rgin, ko'rib bilib turmush qurishlik o'rtangizdagi ulfat va muhabbat paydo bo'lishiga sabab bo'ladi dedilar. Endi bizlar hozir ko'rishlik eng zo'r yo'llarini qilishyapti shu bo'ldi desa bo'ldi kuyov bolaga telefon olib borib beryaptida kelinni qo'liga biz o'zbekchilikda bir oy ikki oy uch oy tayyorgarlikni qilyapti o'shagacha ikkalasi telefonda kechasi bilan aymanqilashib yotibdida nima desa deb yotibdi nikohsiz er bilan ayolni o'rtasidagi parda nima bo'ldi ikki qavat bo'lib qoldimi yo'q shayton alayhilani Musa alayhissalomga vasiyat qilgan ekan ey payg'ambar alayhissalom hech qachon begona ayol bilan bir joyda hozir bo'lmang uchinchisi man bo'laman degan ekan ya'ni hozir bo'ldingizmi uchinchisi man bo'laman degani zinoga boshlaydi bugun o'shanga qadar bo'layotgan ishlar hammasi gunoh ishlar bo'lyapti ko'rishlikka shariatda ruxsat berilgan mayli kelin kuyov ko'rishsin bir-biriga ma'qul kesin. Endi bular ikkalasi Farg'onaga borib palonchi bog'da yoki bo'lmasa po'kinchi bir borib bir joyda emas. Ko'rishishlik uchun ketyapti. Bir joylarga borib ko'rishishyapti. Ya'ni yolg'iz telefon qilyapti, borar ekansan, sani palon joydagi palon bog'da oldi kutyapti ekan. U ham borayapti da keldim amma, hozir keldim desa, uni yoqdan u unga telefon qilyapti, bor edim, E shariatda nima degan? guvohlarni guvohligida ko'rishadi ekan yonida o'tirmaydi bir uyda o'tirishadi tog'asimi ammasimi xolasimi kimnikidadir bo'lsa bir xonadonda o'tiradi eshikni yonida guvohlar turishi kerak shariatda shunga ruxsat bermagan boqqa borib olib bemalol to'ygacha aylanib yuraversin kechalar uchib e, chang'i uchib balo uchib battar uchib yursin demadi mana bizni kamchiligimiz oilalarimizni uzoqqa ketib qolmayotganligini sababi mana shu joyda Shuning uchun ota bobolarimiz mana kecha bir hojda hoji onamiz o'tdi, Alloh rahmat qilsin, 56 yil yashashdi. 56 yil. Tasavvur qiling, yana u farzandi bo'lsa, bu degani 56 ga kirdi degani. 56 yilda ichida ular janjallashmaganmi? zo'r janjallar bo'lgan u paytda chunki yemish oz edi uy yo'q edi beshta oltita kelin bitta joyda yashagan edi bitta joyda yashabdi hamma to'rtta kelin bo'lsa to'ralasi beshtadan oltitadan farzandi bor edi ular tashqariga chiqarmagan bizda bitta farzand ikkita kelin bitta uyga sig'mayapti yoki bitta kelin u ham uyga sig'mayapti shuning uchun azizlar sal e, yelkamizga tevasini ishlatadigan soat keldi biz g'iybatga aralashganligimiz shularga aralashganligimizni evaziga şuna shunaqangi ozginagina kulfatlar bo'lib turibdi